kumkutum mukama ya zonyo ni dala masu nteno obude kukede onako lwalero onako lwegro <clears throat> onako lwalero batu tenno wetuli era batufana namu Ah, nakyo kikulu kyakwebaliza katonda ejjukira nti ennaku zetulimu zino ennaku zakulonda twali naku zakulonda esaika eyokulonda etambula twatandika okulonda omwezi guno nga gwakatandika egenda kusa omwezi kumi nalumu awo era tuze tutambula tulonda eh, nga tulonda abakulembeze ku mitendero egyenjawulo mu bifo ebyenjawulo era ku busobozi obwenjawulo ah, bwe tuze tutambula njagala okwetegereza nokulaba ah, okulaba engeri uh, Eh, gyebiyimiriddemu eh, kubanga okusinzira ku electoral commission olunaku olwaleero ngenda kusomeza biri mu bbiri era nalwo luliko oku leero teri kulonda leero teri kulonda eh, biri mu bbiri leero eriyokulonda okulonda okwolunaku olwaleero kwe kulonda okw'omukyala Uh, national female youth representative to parliament olunaku um, lwegulali ne conference yawe olwali balonda omukyala um, omukyala agenda okubeera national female youth member of parliament uh, ye alondebwa naku lwaleero naye ffenna tetumulonda so nga kati ate ku nnaku olwa ettaano uh, ye wiiki za ku mande wagenda kubeerayo okulonda okwa ba municipal uh, ba municipalities ne city uh, division chairpersons kakala wano mu kampala uh, ba division mayors However, the division mayor, Abin Nakawa, kawempi nawala nawala nawala abo kulonda kwa bagenda kwera kunaku lwa mande yewiki jastigeza ti kunaku lwa mande atera eriyo kulonda enafso mwezi kabiri musanvu kakujo kwera kulonda kwa bakansala abaabantu abakadde bakansala babakadde the mwezi local governments jukira tu kulonda kwa mp abakadde kwa wede kakati bakansala we badakao kwa lunaku enafso mwezi kabiri musanvu kakujo kwera eriyo kulonda kwa bakansala ababali kwa ovulemu enafso mwezi kabiri musanvu yewenezde wiki jam ya kwera kulonda kwa bakansala abagenda ku district local governments era kwa olunaku lwennyini ngenda kusomeza abiri musanvu kwe kujja okubeera okulonda okwaba um, uh, uh, ba representative abakiikirira abakozi uh, mu zi district councils era kakajjukira nti ba mp abakozi bawedde naye kati abakiikirira abakozi ku zi district uh, kujja kubeera okwolo nena kusomeza biri mwenda uh, lijja kuba nokola friday wiiki ejja nga biri mwenda uh, kukujja kubeera kulonda okwabakiise abakiikirira amagye mu parliament ba representatives ba updf mu parliament okujja kubeera buli kakati okona tukukwatako uh, then kakati ate waleka wabeerewo okulonda okwabavubuka uh, wabirewo kurundu kwa bavubuka uh, eh, abanagera mu parliament abavubuka abana kati omvubuka omu omchala national alondebwa lwa lero akati abavubuka bali abalala bana abasigaddeyo bo bajja kulondebwa uh, bajja kulondebwa ngenda kusoma ezi asatu bajja kulondebwa nga lumu actually bajja kulondebwa nga lumu kakati ate olwongenda kusoma ezi satu okulonda kulega kukomekerezebwe nga satu uh, kwe kujja okubeera okulonda okwa ze bayita uh, subcounties uh, amagombolo ago subcounties zi town councils municipal divisions bachairperson dazo ne bakansala okukulonda okujja okusembayo yaga kitegeeza nti njagala okkiriza nti buli kintu kyonna kibako ekitandikiro lwekikoma uh, kyebayita okulonda oba election cycle yaffe ejja kutambula okutuusa ekwalo eh, ngenda kusoma ezi satu uh, omwezi ogwa february ekomekerezebwe ekwalo kitegeeza nti okuvaawo yaga tujja kuba tulinda kyebayita okulonda okulaba okulibakuddako kwonna akulika eh, kulonda kwa by election akulika eh, uh, kulonda kwa by election ate eh, uh, tesobola kwera by election uh, nga bali tebanaba kutekinga uh, uh, ofisi mu nkolefanna bwetyo okujjako nga wanabera obubezi kiganye ne baga nti awano ah, embeera y'obudde byatabuse byaganye enkuba yatonye neremesa abantu okulonda oba uh, bagenze okutuuka ku bikulo ebokisi nga abantu bagasegase oba ne bufaanana oba ebifaananyi byakyuse erinnya lya semakula lyageze kabonero ka muntu mulala akabonero k'omuntu omulala nekajja kufana kyasema kula okujja konga bili abwebicho ache kisobola okugamba nti tejja kuba naye um, election cycle bwe tubetambula so kitegeeza nti teka okukkiriza eh, nti buli kintu kibako ekitandikira nokikoma nga yetwadde onako olwegulo ne uh, deputy igg natusobera wano natusomesa kye baita transition tweyigirize uh, okutransitinga okuva mu kimu okugenda mu kirala ntutuuka okusinga nti okay uh, katika kyo bakifaananamu uh, mu america uh, joe, joe, joe r biden jr uh, kati ye president waayo yayingidde offisi emirimu agikola akakitegeeza nti um, donald trump yafulumye uh, ka transition eyo abalonda donald trump biliyoni ensanvu <clears throat> bawulira nga uh, uh, omuntu waabwe bamukola bubi ye yalibadde pulezidenti uh, n'ebiringa ebyo uh, kati bonna abasinga abadde abayambi ba trump um, toyinza kumanya bameka abasigadde mu of office omu abameka abasigadde mu white house tuyinza okumanya bameka abasigaddewo naye ngaate waliwo era kakati abazze abayingidde ne joe biden ne kamala harris kakati nga bebakola emirimu so ensi yonna bwetyo bwetambula ensi yonna bwetyo bwefaanana ebintu bityo bikolebwa transition yeeyo enkulu nawe oteekwa okweyigiriza nomanyi kakati gwesigo walondeddwa ogwo akalu kakulemye but what you do kiregeeza nti weetegeke emyaka emirala etaano ku kyalo wange gyensula eh, nasanze abavubuka babodaboda eh, nga banyu banyumyawo kandidetuwa bagwali baagala ku kubwa member of parliament eh, tia teyawangula yamali yanoza mukyakubeera ekyakusatu teyawangula teyayitawo kakati tuwa baali bamwagala nnyo mm, very young enterprising man nayoga nti naye kale emyaka nga ngaoweera lewe kubagiza nga inga bakkiriza nti emyaka etaano tegiri wala so kitegeeza nti emyaka etaano olwokuba nti tegiri wala yisi obuyisi bagende emyaka etaanto giri wala eh, namanya nti bayita mu buyisi bagende olunaku olwaleero emusumba eh, wange mulimbu naye anzijukiza nti kwe kulondera okwa funeral elder member of parliament e actually juzi baalonda abakadde naye baalonda bano abalala ba regions kakati okulonda okwa omukyalo omukadde kwa lunaku olwaleero era nga kwabo ku national ndoza kuliko miria matembe sijjukira ku mulala nendoza balinga babiri miria matembe yomu kwabo so kitegeeza nti olwaleero bunazibira sikyaki oyinza okwesanga miria matembe bounces ngaakomyewo anatera mu parliament nze gyagenda semakola zikusooka raja ambassador bwetyo betulina mu studio zemutekala gwonnaku olwaleero ndina omukokora okutambula uh, eh, program effe twagizayo no ku friday tulina omukokora njagala za Eh, singa nko eh, eh, ku bantu bali bazigabana aliride nko ko ko ko ko na ko Wednesday na ba bera za program ku interview of interviews ni wakola bano eh ne mbaga man singa bade ya kulira ko nko ko ndo ko ro wali nsanze olubuto ro wali fudde singa kati ndu mukabuli ko ro benyini eh ati chichi bosiru no plani wo kunzita bo vona ne ba plani ko kunza eh bambuni ngo kunze ta mm. ni ate basiru toyeza kwata city right nenze mbese ndo basiru e chokule e, ba kwata ku mwe chene ba kusolwe kuno ni bakwata chi kati watu la bambazite kanyene mm. ku cha ingi ndo bagombo mm atika katika amba kubire dala kateke ku ne baganti ba na uganda nko emiji 3000 ugandanes lost their died in India report to the United Nations. Yes. You report to UN? Yeah, UN. But when we got this man has information, let us kill him. Hey. Eh. Ngamba lepo kwenti ikisubu. Eh, Bad word subu? Ngamba lepo. Kana <laughs> kati wafa mwesing. Na yuli muntu. Wafa mwesing. Jero mkwani kwa ngena mkubilisim. Na yuli antosula wubata hafa deployed. Na mkwa haa ah, ah. haa. nama kute kute ku video nama ni president ya jini jeno ya manyadia mkwa anago ati wa shula ati ni kila ya limu elani bagamba waliya waganda hitu chitako tuje chitako abata kawisa baba kuata tebaliyo abata abiriga bagamba kawisa ya bayo kira kawisa hitu chitako nitu mumbere imu watimu ni mumbere imu tibatu senti hatu chitako abantu bajabatta ndikikiyitako kagani mugani agenda nkumire cumi generali nemuga nti tosulaka neyinze ndimpuloyinze nemuga nti aa ateza atawe wali emizinga gyange egyamaanyi giri nakyo nja kusulawo nja kusulawo naye manne olwo yali alese nekiira hmm. the meeting disagreed nebaga nti ati mosefina si nungi so so information ne president yagifunye dda generali bagigamba nti agwe totya nze mbadde ndala beekisugu baadde buli mu meeting ye ngambalaba kakati teekako nebatunatwalidde ekika kumi nga tuli ku ekyo kambeogerere ddala kiri kikusingaku So when you look at what uh, happened to the contacts in Kenya, uh, they were like... Uh, so there was a lot of trouble, by the way, uh, because uh, the, Interpol had concentrated so much on us. So what we chose to do was to disperse. First of all, I went to Eritrea. We spent some time. Then from there, I went to Libya. From Libya, I transited up to Malta trying to market, that's where I spent most of the time. But now the challenge here is, uh, Lauren wants to to Dubai. I told him currently Dubai is, very, is a very complex uh, place. There are several Indians there. So Little not much would have happened if she brought that up out with me, up, up to up to Malta. So that is where the whole problem started. That is where the entire challenge started. So that is where we are right now. When you look at the whole situation, I think we need several lawyers, but mainly they should be coming from Karachi. There, there, there was also another branch in uh, Mumbai. I think they can work out something as a team. I know they can really work out something. So maybe you think uh, the, uh, we could have uh, solved the situation really. I'm telling you have solved the situation had we, actually, not the whole thing is that uh, when I was talking to my he, he was like, he was actually overconfident. He had never known that uh, actually he had rained on us. So I told him from Libya, me, I personally went to Malta because I feared one thing, that if there is an indictment and an, uh, an, arrest, a, uh, a uh, warrant of arrest from the international police, I could not have gone very far. So I knew the safe havens because as a resident of Malta, I told him, you know, they need only 160,000 US dollars to give you citizenship there, and you also get an EU passport. So that is exactly what I told. Uh, that is exactly what I told the uh, Martin, but uh, she was so much unwilling. So he just got to Dubai. No, actually, uh, Another thing is, I, I thought that. Uh, Actually, going to Dubai was, was I thought it was for a business purpose, not something else because it had been a junction, a business junction uh, for, several times. I thought he, actually that was the only thing they needed, not uh, as Haydn have That is, uh, it was a wrong concept. He would have changed each and everything and, and, and, would have done something else. That is exactly what I told him. And you know, sometimes you know, he would argue a lot. You tell him this, he chooses that. You tell him this, he chooses that. And that is what the whole problem originated. So by the time I talked to my colleagues, like I talked to Frank, he was very so much unwilling to help. He was like, you see, my profile, my, my portfolio, I cannot help, I cannot bring that to my head. So he kept him in the hiding. She was arrested in Dubai. So he spent seven days in a detention center. Then from there was taken to, to, to Mumbai. They read some charges. Of course, there's another another fellow that was paired up, paired up, and they went together to Pakistan. So he had to serve an eight-year jail sentence plus uh, a fine of about $3 million. So that is the whole scenario that is happening. That is really a very bad thing. I, I, had I known earlier, I think I should have saved the situation. But the whole thing was, um, you know, in Mozambique in the manner that uh, when we lost contact uh, for some good time, I, I, I told several people, I, I told our people that, uh, you see, these people have started turning running away because the, the, there was some gentleman, I think one of the presidential advisors, who is also a media activist, who had chosen to to see to, to, to, to squeeze them out, to constrict the entire business, and actually they typically gave up. And I think a, uh, a lot of reference was made from them to, to, to, the United Nations because the, the, the first. Uh, disease of uh, trafficking, both human trafficking and organ trafficking. Why? Human organ trafficking. It was first released by the, the, the United Nations Human Rights Department. Then they went into investigations. That is why they made the first report that in Uganda about 2,000 Ugandans had, had been killed and organs extracted in India alone. Now, this man was not the center of the business because he also had the bosses. He was just one of the suppliers. Among so many suppliers of the same business. But in Uganda, really made his own mistake because to will to be one of the safest places is offshore the islands of uh, Monaco and uh, France. That would be a very, very safe place. So to keep quiet there, or else would be transferred to Philippines. It would also be very safe there. But the moment I stepped in Dubai, after uh, just from Nairobi, uh, there was no way could survive because uh, no, the next hub would be Dubai. So that was the problem. But kyo kiri munsi ate mwemukimanyi bannayuganda enkumi babatira organis bannayuganda alone abannayuganda lukumi wano akugambaakugambatewaliwo eh, eh, eh, adivisa wa president nga media activist yatulemesa netudduka naye the pakistan was chest ate kambabuulire nabagamba nti profesa kanyeresi nga tanafa mm. yajja nankofeesingira nandekera ne lisiti eyabadokitas naye dokita eyali alwalinga mukazi wange bamutte namusuula eddalu nakati owerugazi dokita omulala nakomitinga suicide yafa ee badokita beetuze wano katibamenya nti lisito girina ee nakolemere yeyombo nakolemere mwetukira nakali bweyagalawo gonja makampuni agabatwala abantu ebweru Hmm. naga yukuli kushoro banda kalima nga yeye bamba kanji ndoza ya yeye yeye yeye yeye yeye yeye yeye yeye yeye yeye yeye yeye okugala ma company gari kawa no bana bana batu wala nga bantu uli wabajamu katatu wali wabali batu wala uwasimu wa sani na amugala nene yukuli mwena akuli mwabali bakwa musabali yawe akuli ambasadi yu gundi nene gundi nene kalima nga muwaduke nisi hedo yukubila mkakuhiri katika vima yukuli weyo ato jisazeko sikati jisaze ukugu aaa tujisi jile eh, eh, eh. kye kati wame ukuyo lindu kaka tumwabie saje hmm. kumbesa sibi mnafora mu kwazi zi mbalava omusajja yabawa amagezi that materialitize omusajja yabawa amagezi omusajja yabagamba that man has a 24 russian machine connected to satellite russian 24 hour he monitors the whole country but is that true? mwala gami mm. tinanka mila ya kuwe simu na kuwe ndo mwala gandhi wa iteli yosente mbiruni vya yogera bitufu <laughs> ndiye atenze nali mazo kutegeera nanka mwe bagenda muku bamulisi abo baamujjamu mbwe nanka mwe alina samu samu bwe yagenda ngaalimbirako abantu ekyokubiri temukama we namuyita namuga nti nkuli okuntundanga buli wabeerayo bbiiru kati nze nankabiri nali mmaze omubalira mu bafu ono malayika ayita abantu kunsi bamuyitaani nze meeting nali mmaze ogitaeyali mauti eh, ti nankabiri omufu <laughs> nebabali solemani solemani yasirikira ku ntebe bwati andi agamba limauti eh. agamba nti eh, bwobusiramu eh. aga nti ontemyangako ontemyangako kuwolulira ala lwatumyanga omwoyo gwange ontemyangako limauti leo nemugamba nti ah, ripoti bagimpa kumacyokowabeera solemani yasirika bwati hmm. yasirikira mu ntebe ekuyegerere zayogera tumanyi sulemani mufu nebaga munkuyega ensiru mulange sulemani kali magezi enkuyegerezibaga nti tubabuulya ekituufu sulemani mufu nti mukitegedde tumulumye ebigere takiwukako <laughs> enkuyege ensiru zezaalanga sulemaani kakati nze paka nomba nategedde mba nabategedde dda tunangirwa yu mfu ni mauti wajuli range tesa anti ya kubi simu mm. yuma vya ngenga umusajia baga anti umusajia mvuveko it is a 24 hour machine kagati mnaza bede mulimu milioni zaba ntubili abakozi bebebi ebyomubasibeera wouganda mukaatinzenebateekamu potensio ani asuula museveni bwanenedda e kokaly eno bbiimu bwekuyingiramu baleeta omuchina nayoza amasimu gaabwe hmm. nagaekawali mukwano gwange kisekulo yayiseemu naye atuzaewaffe e, nemuga tova kugaba nkoko temulidde embuzi n'ebyenda n'obigaba tolinako emiriyoni satu ku akawunti awo tomanyi wezivudde katugula totabanagula simu ndala beera neye simu kuba kati gweolibbiimu bakwata dda ezoaasimu enagijeko bazo hmm. bwebafune endala machine nebo jamu simu card niteka mundala nene reportinga nene reportinga kuchitelu nalapa uchai nanga buzoza ngadu wange ntude nenda mu uchai nanga buzoza rubuti nuruzani kanduka katichiwede hii adonso kanimba wamu wude na kungezi nilazi na mazina antichumumaze wapi wapi bimu utambula na bimu zoo tamale bantu bano bagazaki ezimbe bagazaki bamugatta n'omwana nge bamutta omwanange tebamutta nebamukulamu ebintu nabagaa nti looko mumanyi nti twali tutuuse ku bakazi makumi abiri pa mansi abafa nga bazaalanembagamba nti mulabe ebaasi baasi ezetomera nga muisaani uganda kati enguudo bazikola enguudo zibadde nkoleeyo baasi ta trafiki simanya yava tanzania yo wetomera eyinja lyeyinja lyezitetta kyava tanzania nga biri muisani uganda baba lasingangawa lukazi era akakazi kemunya kekakubira mukazi we baali balina netiwaka kanyerezi yampalisi kidudu namirembe lubaga egonde lugazi nga yewali senta ekitovu waliyo amabaliro gonna totisabatogenda malwaliro ekitovu ebayinzadde maganda but and they extract these organs while they were still alive tebakuyimbanga nti batwala byabafu a law was offing in parliament omuntu ayina rights ze aweeyo nti gundi edokita kani determine oba dokita wa uganda omujjawo nembagamba ekyokubiri if anybody go to hospitals in the mortuary funeral companies are running the mortuaries mm. if your patient dies they don't wait you to decide whether you will use a funeral service or not you find your corpus in the funeral service bazi bazi baba why kakati doctor nuwa fiuno nga bakola gana tamu gamba kunti wae ni wiki ya badi mbita yukumu nga fiuno ya gamba what type of country do we have nje njaka la kuumula ugele eh, kuzi uguange eh, eh, ngukozi again at crossroad akakukua kawandi yes twice ewo amasangaza twakavuddemu anti nkugambye hmm. teyo tiimu museveni tagimanyi hmm. era nabawandikira nembagamba museveni talina ki opposition gyalwane naye omuseveni hmm. nabawandikira mu risiki teeka kati nupyeyeze teriiyo eyolidde bobi wayini avuga bokisi boda abali munda tabamanyi oyiza nomutta era gavumenti ngeyimuterese si gavumenti yemwaga okukumira bebweini okifeemu kiyamba ye atize bakulimba ngambu mbuga akugamba ndosumaita ina mmeriza ina mmera atya ekyo ekyo kyabujeekyekitegendereze empuyo nambooza emisseggona ekyo ekibiina tekisobola kuwangalawo nawe yalagala nkubuulire tewali akuba museveni abakuba museveni babe nga nakugambye nga nakkubidde hmm. butebu obufaanana butyo ku musajja kuleeta sebu gyali omukono wa diso museveni gundi ye omukuba diso ye uh-uh. sokosamewan nabandiika nti enomugazini yange nyenkubuyo musajja sibayi bamuyita sijjagwe sibamuyitani diso wemukono nankatwale wa mukama wadduka Eh, ku mutwe kugamba as john muhozi kainerugaba defeats enemies yeah. the mafias plan to rig election yes wali page 6 eh yeah, eh, the radical wing, meanwhile, yeah. the radical wing of the mafia gang is planning to rig out the elections in favor of MPs who will make the next parliament. They want to eliminate the independent-minded MPs and ensure that they have puppets in parliament. Remember that the next parliament is vital, uh, that it will shape the debate on transition as well as debating, debating matters of combating corruption, which is the propaganda by the mafia. The scandals in the Ministry of Health, Education and the COVID funds are some of the discussions the mafia want to influence. Billions of shillings have been earmarked eh, for the purpose of this money that will be used to bribe of, of election officials, ESOs, RDCs and agents of candidates. They also plan to frame up candidates on serious cases like murder in order to keep them in jail until the election is over. Eh, agalaba mumba palamentiomuntu agende ekitalinga station alabe enderibo ink amalawo bbanga ki enderibo ink amala bbanga ki gabowanga amazewo ki kati bakyamugaba ono bano wali kati mukulonda kuno kuno okuddako omanyi eh, okulonda okwabaddewo hmm. ngaabo bwemuyita abo bagundi babawadda sente ba agensi abo abaliwo wabaddewo agenda nebamugani tusooka tukebera mukitabo walonda pulezidenti egenda olonde abantu balonze emirundi nga kumi omanyi naalimu omanyi tiimu n'omupiira gyebakubye egoba ebbiri ezokumukumu bwetawonyeka bwebabifaako dda abenaremu baba kuba nibatuula anti era enaremu yeyokuba badiso kati bebakola ekyusa tya baala dc omuyevu Indirected, it is eh, eh, a most of indirected. A China sold to Mudia, you can use it to each winner. Not to sell other elections, eh, uh, uh, never government, immediate effects, nothing in the very corner again. What was the intention? You said that you were Mukubi, you were over. Munga Chabad made the war. But bwebalese bonna bafeeke mulimu nabata muloko gavumenti mulimu nabata munyirungereza mulimu nabata njagala bapakiremu nnyo naddala mu buganda muno kino ekitundu kife njagala emyaka etaano egiddako nga kifunye kiwunye nnyo bapakiremu wasebuyakubye mutuluiza wa myaka mizoero erimu musanvu nze mbagala muki what it takes me to an ewesiwani chairperson tell me oh, lc5 tell me what takes me there gutolo lilakozi wa miso niba nabaganda basigaddeyeefuzi batugamba hmm. god coreas in scattering god scatters mm. the next principle god uses is that when one seed rot it brings more seeds mm. ekyo kimanyi hmm. nti ensigo yaffene esinyaa hmm. bwevunda mubeeramu ki omuntu bwavunda ofunamu bana but inseeds osiga ensigo yaffena emu bijja bumeka hmm. kirinde kivunde buganda kyevunde ejja kuleeta abagezi bazzukulu baffe naye kikinokakimunye nekireke kibunye nekireke kibunye nekibunye mu mazina nti waye gwe baleese waki nti ekubyesempijja wereda wawereza ngerukaya ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe katonda waggulu ayimukama otenderezewe otenderezewenga nti aha eyakugumiyingo nti eyakugumiyingo ti ayina omudaala ku kaleerwe gwaki gwa wotameroni ayimukama otenderezewe otenderezewe katonda waggulu ayimukama otenderezewe otenderezewenga hmm. tutegeeza katonda fabamunyebyobufuzi eyakuba nankabirwa nti abadde kansala ngaakaludu akanoonyeza mu siripa ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe katonda waggulu hmm. eyakubye ekibuule hmm. nti segujja nanikimumanyi eh, eh, nkubakodisola eh. omukono yansanyusa yatwala bakusasira emisinde musabiri bwe yatunula mubasobole yenenyeza akalumbuganda nabuli namugoba mirundi baali bamugobadda naleeta kusaasira naleeta basajja mivule naleeta fulufiga mm. naleeta onempologoma ayimukama otenderezebwe otenderezebwe katonda weggulu ayimukama otenderezebwe otenderezebwe nga